somos dos gotas de agua flotando en la misma nube Con copas de gin que ni a la quinta sube Escribir sin tinta pude Sentir lo que pinta tu ser Pintar lo que pinta un loser Distintos cielos, las mismas luces Distinto velo, las mismas cruces Yo no lo sé, quiero ser mi loquero Buscando en la cueva de tu alma minero Siempre se cuela y no paga dinero ya no hago el gamba, hago el carabinero Dispárame pero, sin parar ni pero No pero ni trampa, mi casa tu quiero Me acuerdo empezando a que el móvil nos ha vuelto a todo carcasa Cara que todo es imagen, mejor que raje su coraza Me cojo unas dos botellas, pero ellas luego a mí de lanza ¿Qué pasa? Estamos en la plaza más bella ¿Qué pasa? Esperando la grasa por Ahora que somos dos gotas de agua flotando en la misma nube Con copas de gin que ni a la quinta sube Escribir sin tinta pude Sentir lo que pinta tu ser Y ahora que como dos gotas de agua mojamos y hacemos que suenan. Pisar el charco se llene, metáforas en las sienes A mí eso me llena porque quiero fines Y todo se acaba y no precias que tiene. No quiero Venecia, yo ya vi laureles abriendo el canal a mi sepa unos fieles No que esa a mí no me la vende Yo depresivo fumando un verde No tenía ganas de hacerme el valiente Yeah, yeah, yeah, yeah Ahora lo cuento y fumo sonriente Cupo el veneno de aquella serpiente Entre gente, gente siempre ya dormida, yo recito vida, nunca vida por este portal Me siento hundida cada iniciativa, preveniendo heridas con la sal Guacha me puse a pensar eh. Ya sabía que iba a pasar, agáchate y besame el sable Manchate entera de sangre, voy a empezar Somos dos gotas de agua flotando en la misma nube Que dice que una imagen vale más que mi palabras Mejor que se suba el volumen, que ese documento quita el cerumen Que deje prontito eso que se fume, que es lunes Y las desidia me comen, me vale con este resumen no entiende, yeah, yeah, yeah Ya porque tú esa a mí no me la vende Yo depresivo fumando un verde No tenía ganas de hacerme el valiente, yeah, yeah, yeah, yeah Ahora lo cuento y fumo sonriente tú el veneno de aquella serpiente Entre gente, gente siempre